astăzi este despre a moraliza, dar în dicționare este a da cuiva învățături morale, a mustra, a diojeni. Îmi amintesc de parabola cu Domnul nostru Isus Hristos când uh, intră în acea încăpere Maria Magdalena și toată lumea uh, vorbește urât despre ea, că este o femeie ușoară, iar Domnul nostru Isus Hristos uh, nu numai că nu îi dă, începe să-i dea învățături morale și să o dojenească, dar uh, este chiar blând uh, cu ea și știu că în film îi dă chiar o mângâiere pe cap. Așa că atunci când uh, ne vine să moralizăm noi și să dăm învățături morale și să judecăm noi pe celălalt, ce bine ar fi să-i dăm o mângâiere, poate chiar o mângâiere pe cap. Îți doresc de Paștele ăsta să dai și să primești o mângâiere. Paște fericit!